тартылсаң ай ушу тойлор бир күн жыргап алышып өмүр бою ошонун азабын чегишет азиз сенин тоюң ушундай болбойт деп ишенгим келет силердин тоюңар кандай өттү эле эми биздин убакта баары жакшы болчу мындай показуха жоқ ысырапкерчилик жок ар ким өзүнүн алдына жараша той берші мына біз ата энебиз менен кеңешип эң жакын жоро жолдошторубузду анан туугандарыбызды эле чакырганбыз анан андан аткан акчага могу лагман бизнесин ачканга бир аз жардам болгон башка туугандар таарынган жокпу ой қалған туғандар тарымақ түгіл сүйініш күн азыр любойынан сұрачы Бұл айланма болған кошумчадан барлығы тажап бүтүштү да уят эмес пе эми ушул кылганыңар өзүңөр улуу эле адамсыңар го цирк кылып ийесиңер да биз сага жакшылык эле каалап атабыз маған жақшылық қаласаңдар мен жайыма қой өзім шешем білем сенің шешкеніңді ай ойлап көрсем марат деген маратыңар менен өзүңөр жашай бергиле мен азыр турмушка чыгуу жөнүндө оюм да жок ата бизнесимди жүргүзүшүм керек деп айтпадым беле қайдағы бизнес мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай турмушка чыгышың керек кыз кишинин колунан бизнес келмек беле аны күйөөңө тапшыр күйөөң қылсын барын Мам, я смогу и бизнес вести, и замуж выйти. Одно другому не мешает. Ай, когда, когда, когда, Айланайын? Уақыт ұтатпай ғой. Қарашы, Фариданың қызы. Тұрмышқа шықты керек, үнуге мақтанады. Қандай бақытты жашап атады, андай мындай деп. Емне біз емне, алардан біз бе? Ойланшы қызым. Имақұл аныңар бақытлы жашап отыр. Қошына Гүлзатшы. Ата енесі қиынап тұрмышқа шығарып қойдырлеп. Азырым Азыр не болып отады? Күнді скандал үйінде. Тем не менее, ушим чашағанымға алып да ана денең оңторылған жоқ қой жаңағы давление түсіп температура көтерілбейлі иә жаңағы <laughs> короче ішін сатыйдым тем более бұл телефон көп жөнтектен шықпай алатсыбай жақсы бүгін короче бір айылға барамыз ал жақтан вообще шығарып эле қойсаң болады неге ал жақтағылар аябай опасный бұл телефоныңды тарта албайсың <laughs> ай газ газ э биз кимге барып атабыз кумарбек элүү үч жашта уулуна той өткөрүү үчүн адылдан карызга акча алган бирок көп убакыт өтпөй баласы ажырашып кеткен анткени ал өз каалоосу менен баш кошкон эмес бир күндүк той өттү экөө эки жолго түштү адылдан алған қарыз құмарбек мойнында қалды Қосың ұшымды сен қанша жолы бардың алты жол бардым ақыр қорғанда иттермен сыйлы адамдар келіп қалған тұрмайбы келгіле өткүлө салам алейкум салам. келгіле рахмат ғұмар өке бірақ уақытыңыз аз түсінемін түсінемін алло ақшаларым не болды әй бұл жақта кишілер күтіп жатады кишілер қаншадан кейін ха жақсы мақа қарыз кішілер ошол қарыздарын чогулталбай өріп алып атам ассалаумағалейкум менен оғлым қайрат биыл үйлентейін деп атам эмки жылы деп биыл дедім жаштар ешнәрсеге түшінбейді қаншалық ерте үйленсем балдарым үшін ерте чоңойып қолырағы жарап қалады байке бала жақсы нәрсе бірақ әрбір адам өз қалаусымен болуш керек қой деймін бар бұдан улуусу барбы Бә, ал жуарым білет жұмышта жап қа жубай алып берсем ажырашып кетпедиби ай Бұлар эмнени өледі билбейм ушулар деп ушулар үшін күйүп жүрсем. мага деген небере керек небере көрдіңдер ме әй аузыңнан жел шығылып келіп сөйтіп ашуланып тұрып жатыр үшінің бар мына телефон жаңағы телевизор интернет дегеннен болып жатады жаға қарасаңдар алғыла біз біз жаздан бергені келгенбіз сіз ақшаңызды тартып алғаны келген жоқсыз біз Тап жағында ойбай тоқтап тұрма бірлер сөз айтып отыр сұраншы е біз жардан бергені келгенбіз баға қарызға батып кеткен адамдарға е біз мұз келген жоқпыз сілерде любой аңарда финансовый проблема барда туурабы кесиптешим экөөбүз карызга батпай акчаны туура топтогонду көбөйткөндү үйрөтөбүз ошонун баардыгы силерге керек туурабы тура тура тура біздің жашоону байқасаңар қарыздан қарызға тойдан тойға жашайбыз е мындай комфортный удобный жашоону мындай жақсы жашоого мындай балта чабып тастағанбыз мына любой тойды қарасаңар тілекке қарсы біреу өтіп кетсе шағашалардың барлығын надо будет қарызға алып салатпайсыз ба мен мындай жашаған бұл ғой елдер чын тұра ғой тура тура тура е мына бисілерге жаңы жашы алып келгені келгенбіз біз е біз ақшаны қанып тура қолдануш керек екенін үйретеміз сілерге е бақытлы боласыңар шын ішенсеңер привет как ты это объяснишь ну мне эта идея тоже в голову приходила просто ты ее раньше озвучила Подружкos подружка, Подружкos. Вот именно, Осель. Бизнес-партнер МС. У тебя ни денег, ни связей. СММ эм эм? – это так себе. Шунчалық дерьмо успели. Конкуренция қалы атасын бұл? Көрсетем саға конкуренция. Конкуренция? Не смеши меня, Оселек. Иди дальше свои тряпочки продавай. У меня только брендовая одежда. Пожалуйста, ваш лимонад. Как раз алкальвиды. дос жібең бізді бошатып қойшы бізге төрел біз саған біз еш жамандық қалабайбыз жын атам қояр ба едісіңер сенші қайрат бізге төрелші мен саған телефонымды беремін ата ана бізді қашып кетті айтып қойсын жоқ мен де қояр алмаймын қайрат көрөлү булар деле жакшы нерселерди айтып аткан ата сиздин канча каныңыз ичти өзүңүз деле ойлонсоңуз эй буларды тыптыйпыл кылбасак болбойт Егер буларды тирүү койсок эртең өзүбүзгө кыйын болуп калат ана кимдердин колуңардан келет ай эмне ай бұл жерге жылан қорқоқтар жоғалғансыңар ба Lastek. Майке. Марбеке балким ойлонуп көрөсүз дагы. Марбеке тутуңуз. Биз болсо бүт акчаны, карыздарды бар биз төгөбүз. Атпаңыз жүз адам. Марбеке. Нет, к сожалению, мы уже работаем с Миланой. сізді бәрібір жөн қойышпайды бас жонды ал сен ішің емес кечке чейін отырып тұрғыла кечін деймін ал іште өзім баардык актердук курам каякта аселе сүйлөшөлүчү эмнени сүйлөшөсүң сен менен сүйлөшкөн убактың да каалым да жок да это родители во всем виноваты көзүмө көрүнүп жоголчу сен асель сен мени мен мынтип сүйлөшпөй кал эмне кыла аласың да я по любому от тебя не отстану кечиресиз жоқ мен мұндан кейін сізбен іште шалмаймын сен үйлендіңдер ооба бро кейіншірек азыр сүйлөшкөн кызым экөөбүздүн каалаган той өткөргөнгө акчабыз жетпейт кайрат той болот тоюнун эртеси да болот сен көрүп атасың го байкең менен эмне болду мейли ошентип той бердим дейли анан сен да ошол байкең кейпин кийгиң келип атабы той бердиң деп коелу анан анан кантип жашайсың қантип жан бағасың неменен әлектенесің айтшы саған не атам эмне десе ошондой болот жүнө жүнө атам атаңды угушуң керек а бирок атаң сени угабы сен оюң менен макул болобу сен каалооңду аткара алабы атаң карызга белчесинен баткан адам каалайбы каалабайбы аны баары бир төлөш керек біз болбосок әртің башқасы келет Болғында да процент өсө берет Құдай сақтасын. если атам мен бірден нерсе болуп кетсе анда карыздын баары сен анан байкеңдин мойнуна жүктөлөт сага ушундай той ушундай керек керекпи Емен, э, түшүнбөйм толтыра жерлеріңер бар екен, малдарыңар бар экен ошолорду іштетіп, көйтіп, нормальный адамдардай болып акча чогултуп анан той берип мындай карызы жок кенен кесир жашай бербейсиңерби бе жоқ чынында кайрат ол жок мақтанған мындай алып келбейт тоюң өтөт меймандар келет анан кетет бирок унутуп калат а бирок білесің кайрат карыздын бардығын сен төлөшүң керек болуп калат акыл үйрөтпөй эле койгулачы мага өзүм билем эмне кылышты кайрат ошондо биз адылдын өзүн кармай албасак анын жардамчыларын колго түшүрсөк болот да болот бирок сен билесиң да алардын кандай четкий иштерин заявление болгондо гана биз аларды колго түшүрө алабыз заявлениеби болот заявление азыр шардач интернет мошенниктер толып кетиптир бір ссылканы жөнөтөт экен ошол ссылканын артынан кирсең сенин карточкада акчаларыңдын баары шыпыр болот экен мына ошолорго заявление толтур азыр и вообще башка жумуш жетишпей аткансып сен ушул адыл падылыңды токтотчу сен билесиң да аларды колго түшүрүш кандай оор экенин сен кылмыштуулук менен күрөшкөн адамдан ким күчтүү билесиңби өз бактысы үчүн күрөшкөн адам ай бизнесің жақсы жүріп жатқан ғой э жоқ мам кредитке алдым кредитке мхм сен мен жынды олдың бұл? біз менен бирөөз кеңешіп койбойсуңбу каяктан алдың банктан да мам каяктан алмак эле биздин кошуна шерим клубу айкеде эле процентке акча берет тем более бизге скидка кылмак мен жашоодон тажаганда ошондон алам э соғышқа заявление жаз анан дальше өзүбүз бүтүрүп коебуз заявление эмнеге өлүм ештеңбечи вымогательство үчүн да сиздин айтқандарыңыз такыр түшүнгөн жоқ азиз өтө жакшы адам мага мисалы үчүн э, самат не азиз коркутуп атабыз коркутса айт бизге чын эчтеке билбейм мен шашып аттым эле бара берейинчи қандай екен если честно маған аябай жақты бірақ кірештен қызыл туфли көрдім да бұл жасыл көйнекпен анша болмай қалышы мүмкін мүмкін көк көйнекті көресіз вот эми сонун болды мага да жакты в общем мен ушул көйнөктү алам тетиги көк рубашканы ак юбканы анан тетиги бош шымды макулбу хорошо карта менен төлөсө болобу да так без он мыники жерге барышыбыз керек келет деп сурабадың беле дальнобойщик болгум келет ал үчүн окуш керек иштеш керек кайдан эми атам каршы болуп атпайбы мен үйдүн кичүүсүмүн үйлөнүш керек үйдөгүлөргө жардам бериш керек кайрат ой кайрат істе эми ем қант тигилерди эмне кылабыз чечпейлиби эки күндөн бери кармап жатабыз же кое берели же же чоңдоруна чалып көрбөйлүбү эгер карызды кечсеңер балдарыңарды кое беребиз деп карызды кечкен күнде дагы алар бизди кечирбейт бүгүнкү ичинде өзүм ты что делаешь а ты решила всех моих клиентов и бутики забрать ну с деньгами и со связями любой дурак может открыть бизнес. А Чинда иштеп, Адам менен тил табышкан сенин колуңдан келбейт. Ладно, я пойду. У меня работы много. жатасың ба жоқ бірінші жол көріп отырмын енді не жатасың білем жол болып сөйлесіп жүргеніңерді е мақұл шын деле а короче бұл адам көп кішіні напрягать етіп отыр егер де сен е жоқ мен заявление жазбаймын неге жазбайсың ертең ал саға же сенің начальнигіңе ақша береді сіздер қоя бересіңдер лишний проблема керегі жоқ ербол ойланып көрші жақсылап жоқ давайте э, патша тоқта деймін тоқта құмарбек атпа деймін аларды э, тоқта ачу қалдырма ооба білем алар жаман адамдар бирок өлтүргөнгө болбойт кошуна барып атат алардан эмне күні біз өзүбүз карыз алып алып бере албай атабыз го алар өздөрүнүн акчасына келбедиби өздөрүнүн акчалары мен сен аналардың проценттерін көрдің бе ошон үчүн мына лақмақтар тозоктун оттон күйшкеп турдар мен сага айткам кайдагы бир немелерден акча албагының деп ушу бир жыл күтүп эле акча чогултуп албада тойду берсек кыйналбайт элек го кумарбек эмне кылдыңсың я мен түшүндүм туура эмес иш кылганына бирок азыр азыр кайра артка кетүүгө кеч болуп калды жок азыр дагы кеч эмес күні кел бол бол, балдарды мени өзіңді ойлосоң болот әрі. Атпа дейм қайда қайда кеткен қайда кеткен емес ата визаларды қоя беріш керек болчу мен саған қанша айтам чоңдордун ичине келгишпе деп ертең алар келіп сенің башыңды менің башымды жұлып алышады келбейт алар эмне сен биздин акчанын баарын бердің бе акча алардыкы эмки да аферисттердин акчаларда ойлонуп иш кыласың токто сенің бақыттың үшін болчу маған мындай бақыттың керек жоқ ата қарызға батпай өзім іштеп ақша чогултуп өз жөнтүгүмө жараша той өткөрөм сен чечпейсиң мен сенің атаңмын мен чечем коюңузчу сіз өмір бойы біз үшін чечип келдіңіз акча чачып қарызға батқандан башқа эмнени көрдік азиз келдіңдер ме артыңардан балдар жіберейін деп отырмын еле құмарбектің ақшасы құмарбектің азамат сен жақсы таси бере тұройсың бұға ол біздің ақша азиз эгерде сен жакшылап ойлонсоң бул акчаны бербей эле койсоң болот өзгөрткөн жокмун жакшылап ойлончу азиз азиз бай проводканы оңдой элексиңерби cross. Так, қамчыбек мынаны танисың да э өлмүш демечи билем таанып экениңди эми мен өзүм күнөөлүүмүн да ооба өзүң күнөөлүүсүң бірақ мұндай эле монтип сабап угрожать еткеннің укугу жок негизи билесиң да ошондо эмне кылыш керек ошого заявление жазбайсыңбы дальше өзү камап таштайсың ошол эле ошол эле мейли жазса жасайын рұқсат па жолдаш подполковник а кел отыр заман аргенович бізге опер группа керек эмнеге таң атпай бір кызды ала қачып кетиптир андеги кыздын курбуларынан сұрасам, ақырық күндөрү бір бала сүйіп барқасын ээрчип жүргөн дейт анан кыз макул болгон жок ала да опер группаның емне керегі бар а бәлкім серьезный нәрсе болып кетсе ше э, қызықсың ғой сен өзің айтып отпайсың сүйеді екен деп біраз ызы болады анан тоқтайды ата энелер чалышат анан той болот эми ушу опер группаны чогултуп бензин коротуп эмне кереги бар э, башка кылмыштар жетпей аткансың жолдош подполковник мындай кылганыңыз туура эмес го иә эми серьезный болуп кетсе балким эй капитан сен кандай түшүнбөгөн эмессиң я. Э? Осы сен маға ақыл үйреткенде болып қалдың ба? Е! Бошсың. алло е э, дос менде соның идея бар ә, саға жағады апамдар э, кечке эле марат жөнүндө айтып атат ошо әсел менен эми кудалашып атам атам досу да просто анан кийин мага негизи марат жакпайт мутный башы мененчи эми биз эч нерсе дей албайбыз да атам деле